lo que nos vinimos a hacer hoy. Si ven ese, esa montaña de allá, esas son las anapurnas. Hola Camilo. Hola. Madrugada vale la pena. Sí, nos levantamos a las 4 de la mañana para ver este espectáculo. Hay que caminar también. Hay que subir una hora una montaña. Bueno, a eso vinimos y a tener vistas como estas, miren. Miren qué hermoso. Bueno, ya vamos subiendo acá cada día más, mira, cada vez más, perdón. Miren, estamos más cerca. Podemos verlas. Miren esta de acá. Claro, todavía está un poquito nublado porque está muy temprano. ¿Estás feliz? Sí, divinas esas montañas, miren. Mire dónde estoy. Ah. hasta ahí? Napal, papá. Miren, cada vez más cerca. Ay, miren todo lo que nos falta subir. Hasta allá nos falta subir. Pero la vista desde acá está espectacular. las... Beautiful. Ay, sé este que no puedo. Me falta poquito. Miren. La vista. Miren el amanecer. Y cómo se ven las sombras de las montañas. Estoy feliz, la verdad. Fue dos días llegar hasta aquí. Tenemos fácil unos 3.000 metros. Tengo unas montañas en Y las empurnas son de los... Em- las ah, montañas más altas del mundo. Estamos muy orgullosos de haberlo. Sí, yo creo que esta que está ahí, fácil son 3.000 metros. Entonces estamos muy contentos. Tenemos, pues sí, media camino, pero se ve al lado. Bueno, ya llegamos. Miren las anapurnas. Miren el amanecer. 2310 metros estamos. Aquí vamos a mostrar la, la, visa. ¿Dónde? Ungir se oh, Bueno, voy a subir un poquito más para mostrarles. ¡Wow! mire las de allá. Cami, mira las que están allá al frente. ¡Wow! lleno de gente. Hay... Mire, diez 3.210 metros. Gorepani. Wow, bueno miren, como pueden ver hay mucho turista, pero la vista es increíble miren, les va a hacer un zoom. <laughs> Y este es de acá. Y el amanecer. ¿Estás feliz? Sí, fue divino lo que estás viendo, mis ojos. Divino. Wow. Bueno, esto que ven acá, esta montaña, se llama Daula, Daula, Green, Mountain. Como pueden ver, está el copito de nieve, se ve divina. An. Nili? Nilgri. esta que está ven acá se llama Nilgri. Anne. Dices Anapurna 2. Anapurna South. Anapurna South es esta. Y dices. Anapurna 2, Anapurna 2. Ande... Ande... Andel... Fistel, Fistel. Fistel Fistel. No sé si a ver, que se ve cerca al sol? Fistel, Masa dice el señor. Masa Voy a acercarle para que el señor lo pronuncie. ¿Cómo se llama? Ah, Macha Bueno, <laughs> un poco difícil la pronunciación. Bueno amigos, vamos a hacer un pequeño zoom para que vean a, a Napurna lo bonito que está. Está un poquito numerado, pero se ve muy bonito. Vamos a mostrar. Miren la montaña. Miren esa cosa tan divina. Esto fue, esperamos dos días, subimos 3.200 metros para ver esto, esta vista. casi unas 10 horas. Ayer caminamos 9 horas. Ah, más, porque hoy caminamos una hora y media para subir acá. ¿Qué quiere decir Margaret? No, que es espectacular de verdad vale la pena todo el esfuerzo que hicimos estos días. Ayer caminamos nueve horas, valió la pena para ver Impresionante, muy bonito, estoy muy feliz. Son los Himalayas, es Nepal, está feliz, qué eso? Puedo decir que vine acá y que vi las anapurnas, las experimenté, fue estoy muy feliz. Bueno y entonces no siendo más, nos vamos a devolver al hotel para desayunar y calentarnos un poquito porque está haciendo mucho frío. Y bueno, vamos a continuar eh, porque nos vamos para otro lugar. Y hoy tenemos que caminar, creo que las mismas horas que caminamos ayer, <laughs> entonces nos vamos a ir a comer algo, a ah, alistar la maleta y bueno, nos vemos. Amigos, por mí me quedaría un día más aquí. Mire esta vista tan divina. A ver si puedo, donde estamos nosotros del hotel. Perdón. Mire. A ver si puedo mostrar. Mire. Eso es lo que veo. Tan divino parece un Suiza. Pero no es. Eso es en, en Apurnas, en los Himalayas. La verdad fue feliz, de verdad. No, tengo palabras para decir nada. O sea, fue durísimo. Bueno, me falta tres días más. Vamos a ver otras vistas y otras montañas también de los Himalayas, pero ya con esto, ya tercer día, la madrugada, todo feliz buen desayuno, un buen hotel, todo, una posada buena. Entonces pues ya nos vamos a listar e irnos. Bueno, entonces ya no sé, eh, estamos listos, ya estamos en camino hasta Grand Duke, cada vez más cerca de las Annapurnas. Dice el guía que son un día igual como ayer, por las 7 de la noche estamos llegando. Y son las 9. Son las 9, entonces son 12 horas, <laughs> dándole con ganas. Y bueno, se ve bonito como pueden ver el camino. El pero dice que sigue haciendo las, eh, sigue las escaleras, bajadas y eso. Eh, estamos redondeando todas las montañas de las eh, nocturnas, pero obviamente no de una manera tan alta que sean peligrosas, ¿no? O sea, estamos dando curva, dándole la vuelta para poderla subir es más largo que si tú las subes de manera recta, como se sube la montaña. Hola amigos, ya una hora después de camino, eh, muy bonito el bastaje, tenemos eh, mucha vegetación, montañas también, eh, con copos, un contento, dice el guía que va a ser suave en el sentido de pasos y eso, pero es un día largo yo creo que nos fue muy bien, ¿cierto Margaret? Ah, sí. Ah, estamos cansados, obviamente cinco, dos días dándole, tres días. Entonces son fuerte, pero estamos muy contentos. Sí, pues miren la maleta. ¿eh? Entonces le la espalda. Claro. Pero sí bien. No trata de hacer que las cosas funcionan bien y trata de subir lo que más pueda, tranquilo, pues no, yo creo que con nosotros por ser colombianos no tenemos mucho problema con la altura. Dijo mismo guía que hace dos semanas se murió una turista chino por problema de altura lo que, que toca que eh, como dije antes no hay mucho problema digamos porque estamos rodeando las montañas no subiendo tanto max, máximo 3000 bueno esto esto es divino mire nada que me da no me cansa de ser feliz con esto cada vez es más bonito mire esto ver estas vistas cada vez las vistas son más claras, más cercas. Una cosa divina, o sea, hacer trekking aquí en Nepal es una cosa maravillosa. avión muy peligroso. Wow. Miren toda la gente que nos está acompañando. Hay bastante gente. Gente que está haciendo trekking. Esto es como un símbolo que ellos hacen para poner, poner una piedra encima y pedir un deseo, que es de buena suerte. Ok, entonces tenemos, ya son las, a ser las 11, dos horas y cachito. Como pueden ver, estamos de la vuelta de la montaña. Eh, uno cree que, dice el guía, uno cree que está cerca y es muy lejos de aquí, por lo alto pero el pasaje es divino, estamos en un bosque, eh, cambió totalmente la vegetación, parece ser Estados Unidos, y es ah, diferente, unos árboles grandísimos, y mire esas flores, los colores. Ah. Esta es la flor nacional de Nepal. Puedo hacer un acercamiento allá. Esta. Esta es la flor nacional de Nepal pero hoy está más suave, hasta ahora no hay problema, nos está yendo muy bien, un solazo bonito y no, esto nunca lo vi por ejemplo en YouTube, esto es la primera vez que lo estoy viendo en mi vida, está divino. Bueno, llegamos a Durali, parte del camino, ah, sigue un día muy bonito, una villa, como todas bonita, aquí en la montaña de Nepal, ahí vamos, a Tapatani, las cosas están marchando bien. Eh, Marga está un poquito cansada eh, con la espalda por el morral, pero ahí va, a ver la cosa. Eh, las piernas, pues me duelen un poquito las rodillas porque la verdad todos lo hicimos con embajada, pero ahí vamos. Y estoy un poquito cansada porque nos madrugamos muy temprano, tipo 4 de la mañana. Bueno, dice el guía que nos falta hora, hora media para el punto de hacer eh, almorzar, Pantani se llama creo, y subimos toda esta parte, aquí no se ve muy claro, pero bajamos buena cantidad, o sea ya yo creo que estamos por el lado de los mil metros, entonces pues fue muy duro la verdad, especialmente para mí, él me ayudó a bajar los pasos porque fueron muy, muy llenos de piedras y cosas así. Sí, estuvo bastante difícil. Eh, pero aquí estamos y ahí vamos y, y bueno. Bueno, vamos. Ahí vamos, andando. Es una tradición de acá que la gente pone piedritas, coge una piedra y la pone encima como haciendo una torre y pide un deseo, miren. Está lleno de deseos. Miren esa torre de allá. Miren, wow. Bueno, estamos en Mantani, eh, paramos a almorzar. El dios me está diciendo que tomamos a Gambul Blue hoy y es lo que queremos. Eh, vamos de pronto a llegar a las 7 de la noche, tenemos luz hasta esa hora aquí, entonces es lo que vamos a hacer. Entonces pues sí, sí, estamos un poco cansados por el hecho que la madrugada todo eso es fuerte. Ah. subimos una colina de dos horas. En la mañana. Para ver las, montañas de nieve. Entonces después tomamos el desayuno, eh, nos, bañamos y después obviamente andar. Eso pues obviamente ya tenemos un día que empezó a las 4 de la mañana, entonces estamos cansados, pero el punto es tratar de llegar ahí para poder hacerlo con el tiempo que queremos. Ok, bueno, vamos a, 20 minutos para Trapani. Tuvimos una lluvia fortísima, con granizo y todo. Eh, fue lo más duro que, fue, ya fue rápido. Vamos a dormir en Trapani y mañana vamos para Ducto nos ayudó A cortar un poquito la ruta. Está muy dura. Miren, ya casi llegamos al lugar porque las banderas siempre le avisan a uno que ya casi va a llegar al lugar. Entonces ya estamos cerca. Empezamos de caminar esta, mañana a las... Cuatro. aquí esta carretera a las nueve y media, pero ya teníamos dos horas de esta mañana para subir a las montañas. Dice el que en Gandú también tiene vistas de la Napurna ahí. Yo me siento muy bien, muy contento y creo que está muy bien así. Hola amigos, eh, vamos a mostrar un poco el circuito como es. Nosotros empezamos aquí en Paritani, 1000 metros 1080. Llegamos al Vendía Hill 1524 eh, el segundo día mucho más grande llegamos a Corrapani subimos muchísimo a 2855 esta mañana subimos a la torre donde se ven las anopurnas a 3039 después regresamos llegamos hasta hoy a Tarapani 2630 mañana el plan es llegar a Gandú 1940 es una buena bajada el siguiente día sería bajar otra vez y volver otra vez a Paritanti este es el circuito que queremos hacer. Entonces es para que tengamos un poco, entiendan un poco que lo estamos haciendo. Eh, toda la parte de aquí eh, son las anapurnas. Eh, esta es una Annapurna South, es una montaña de 7000. hay, hay de, 600, hay varios, y todo esto es lo que se maneja con las, en las malayas. Eh, no puede obviamente hacer todo el circuito, esos ya son hablando de 20 días, son muy fuertes. Puedes subir aquí, de hecho, volver, pero ya, ya estamos hablando pues metros 3700, o sea, bien frío pero es, es lo, que, lo, hacemos. Eh, como digo, estamos en la villa de Tarapani. Está un poquito frío, como pueden ver. Tengo guantes, chaqueta, siempre frío. Es fuerte por aquí. Los hoteles, las posadas están un poquito llenas, mucha gente paró ahí. Llovió mucho en la tarde. Estoy contento, de verdad, terminando esta trek, faltan ya dos días, las piernas me molestan un poco, me duelen un poco las rodillas por muchas escaleras, ah, porque esto es muy duro, son caminatas de... Hoy hicimos eh, nueve horas, entonces pues eso es lo que incluido digamos estas dos horas, ¿no? Entonces son siete digamos de caminata, pero el cuerpo sentí las otras, las dos que me, esta mañana, a las 4 de la mañana. Entonces, pues sí, contentos, eh, muy amable la gente.